las últimas jornadas hemos dicho fuerte y claro que queremos decidir qué hacer con nuestros ahorros. Nos cansamos de ver a nuestros abuelos y a nuestros padres después de haber trabajado 30, 40 años recibiendo pensiones completamente miserables. En Chile, las mujeres que son jubiladas reciben en promedio 109 mil pesos mensuales, una cuestión que no alcanza absolutamente para nada. Con esa realidad es la que nosotros queremos acabar. El gobierno y los empresarios se alistan para atacarnos. Están comprando guanacos y fortaleciendo a través de las escopetas a la policía y a los militares. Hoy es más necesario que nunca acabar con el negocio de las AFP, que seamos los trabajadores y los jubilados que podamos decidir con nuestros ahorros, a través de un sistema tripartito, solidario y garantizado por el Estado. Tenemos que enfrentar también los ataques de este gobierno, levantando una gran movilización para echar abajo los despidos y las suspensiones laborales, porque hoy día nuestras vidas sí importan. Victoria, cerca de la termoeléctrica en la comuna de Renca. Vamos con los vecinos y las vecinas cacerolando. Eh, queremos que se escuche fuerte y claro que las cacerolas lleguen hasta el Congreso, eh, queremos sacar nuestro 10%, queremos tener la posibilidad de elegir por primera vez y lo que necesitamos también es el Fondo Colectivo Solidario. Necesitamos que esa reforma se apruebe, eh, necesitamos un poco de dignidad para nuestro pueblo y a todos los diputados, los senadores que han estos días que queremos aprovecharnos del momento, esta es la puerta de entrada para derribar el sistema, queremos decirle fuerte y claro que sí, esta es la puerta de entrada para derribar el sistema porque que nos sigan robando como lo han hecho durante tantos años, empobreciendo a nuestros adultos mayores, haciendo que no sean de miseria con la generación que se juega y eso queremos decirlo fuerte y claro, desde octubre el pueblo despertó, no se va a volver a quedar callado y si pensaron que con la pandemia se salvaron, están súper equivocados, porque aquí vamos a estar, vamos a seguir dando cara, con mascarillitos vamos a seguir dando cara, hasta el día que esto de verdad se hasta el día que noches, compañeras, compañeros, compañeras. Eh, transmitiendo para Radio Plaza de la Dignidad nos encontramos en la comuna de Pudahuel, en las intersecciones de San Pablo con el Errázuriz y ya se manifiesta el pueblo nuevamente. Evidencia su molestia frente a los nuevos planteamientos de este gobierno. Y nos encontramos nuevamente en la calle para hacer manifiesto de nuestro pesar, de nuestro malestar y exigiendo los derechos mínimos que nos merecemos como ciudadanos. ¡Señora, súbalo! <laughs> la población de yungay se está manifestando